Música ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ground floor first floor second floor third floor ಆದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ನಗರಸಭೆ ನಗರಸಭೆಯವರು ಇಲ್ಲ ನಗರಸಭೆಯವರು ಕಪ್ಪು ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಇನ್ನು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವ್ರ ಇವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಗರಸಭೆ ಕಣ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಕಟ್ಟಡ ಬಹುಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ರು ಕ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳೋರಿಲ್ವಾ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಓಡಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನಗರಸಭೆಯವರು ಹೀರೋಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅವರು ಹೀರೋಗಳಲ್ಲ ಝೀರೋಗಳು ಅನ್ನಬಹುದು ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಗರಸಭೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಯ್ತಾ ಕಮಿಷನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಕಮಿಷನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ಲಿಲ್ವಾ ಈ ತರ ಗೊಂದಲಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ ನಗರಸಭೆಯವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಥವ್ರಿಗೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಓಡ್ದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಘಟಾನು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಆ ಚರಂಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಡಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾರೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಯಾರೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರೆ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಗರಸಭೆಯವರು ಅವರು ಹಟ್ಟಹಾಸನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮಂಡಿ ಊರಿಗೆ ಕೂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ